Camarade patron La guerre de la LGB a déjà commencé. Leur arme Des autocollants. Parisien, rentrez chez toi Bordeluche, t'es une cruche Ah, je crois qu'il est vraiment temps de déclarer l'alerte générale Bordelais, barricadez vos fenêtres, fermez les portes, baissez les rideaux Ils arrivent ils viennent envahir notre ville, tels des hordes sauvages. Ils déferlent sur notre province, montés sur leur horrible et diabolique monture, le dracar du XXIe siècle, le TGV. À peine débarqués de la LGV, ils vont prendre nos maisons, séduire nos femmes, ou pire encore, boire notre vin la chocolatine doit résister face au pain au chocolat. Heureusement, Tony a trouvé la solution pour résoudre les conflits. Les Parisiens qui viennent à Bordeaux, c'est les plus malins. Ils ont bien vu qu'on avait du potentiel. Du coup, nous, les Bordelais, déjà au top, hein, plus les meilleurs des Parisiens, ça va faire la meilleure équipe du monde. Je propose qu'on déclare sans tarder Bordeaux capitale de la France. Alors, les Parisiens, et je ne vous le dirai qu'une fois, hein? venez à Bordeaux, rejoindre la nouvelle capitale. Vous savez, on vous aime.